Qaydatsiz ko'z yoshlarimiz sinildi qaydatsiz yondi yuragim qorildi qaydatsiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz qaydasiz فارق الشهيد والدقايد أساس الكل أرقان إلى تلدقايد أساس Momenlerin gezzar oldu kaydasız Siz ketin o'tasiz chorasiz qoldi o'ksiklar yetimlar kimsasiz qoldi mazlumlar bosh egib homiysiz qoldi olam ham bo'sh bo'lib peshvosiz qoldi olam ham bo'sh bo'lib peshvosiz qoldi qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz sel uldi qaydasiz yondi yuragim qovrildi qaydasiz ummatingiz g'arib bo'ldi qaydasiz قايده اساس دوسلارينغ الشهيد اولد قايده اساس اولكل القان الى تولد قايده اساس ومنلارينغ الزر اولد قايده اساس سيزيان قول أنت ومعروف عثمان قس شهيد كنت بلال قس أزان أيتال مين أنت أهلي وأم فاطمة نقول سلد أهلي وأم فاطمة نقول سلد قلبي اساس قاعده اساس كوز يشلر مثل القاعده اساس يندا يراقم قورند قاعده اساس ummatingiz g'arib bo'ldi قايدا qayda الأرقام إلى أن تلد قايد أساس ممن لرين قزر لقايد أساس سيز بلان عالم رحمة يغردكم قلار نور قزدان زيار qoldi kuzlar ham vido tog'i uzra toldi kuzlar ham vido tog'i uzra toldi qaydasiz qaydasiz ko'z yoshlarimiz saluldi qaydasiz yondi yuragim قاعدة أساس أمتك صغريب بلد قاعدة أساس قايد أساس دوستلرنك الشهيد ولد قاعدة أساس ولكلر قام إلى تولد قاعدة أساس mo'minlaringiz zorildi qaydasiz muslimlar chorasiz ul arokanda buvaklar och o'larmishdir yamanda shom iroqda alangalar chamanda tomirlar uya üzülmüş bu tende tamirler Guya üzülmüş bu tende kaydasız Kaydasız Kuz yaşlarımız seluldu kaydasız تنقص غريب بلد قايدة ساس قايدة ساس دوس انقص شهيد ولد قايدة ساس الكلن قام إلى تلد قاعدة أساس مؤمنلرين قزر القاعدة أساس ساس نور انجز كت قزر جهل وظلمت نكيشرين اي حبيب بأمتنا كيشرين اي حبيب بأمتنا سبب حق كتر قايدر كلفة ناس السباب حق كتر قايدر كلفة قايدة سس قايدة سس كوزي عشلر مسلو الدقايدة سس يرى يراقم قور الدقايدة قز غريب بلدقا ايدا ساز قايدا ساز دوستلارن قشهيد بلدقا ايدا ساز الكالر قان الى تلدقا ايدا ساز بلدلارن قز زور بلدقا ايدا ساز qaydasiz